Bueno amigos, en este video voy a mostrarles cómo insertar una imagen de, referencia en Revit. En este caso yo estoy, bueno voy a mostrarles esta para que vean, una imagen de referencia de una perspectiva, de un dibujo a mano, este es un dibujo a mano, la fundación de Corbusier, porque está en la casa Leucher, Laucher de Le Corbusier aquí está entonces lo que va a hacer es mostrarles cómo insertar una imagen pues yo la trabajo en como una vista una drafting view que es una vista de, referencia pero en borrador o sea en draft en borrador entonces lo que se hace es crear una vamos aquí a insertar eh, perdón vamos a vista y generamos una drafting view que no la veo aquí está le ponemos un nombre y una escala nos pide pues en este caso voy a crear esta imagen que es un corte sirve de referencia solo pues para guía para hacer los planos, modelar el edificio. Entonces voy a crear esta, ¿no? Que se llama Section. Tienen que tenerla pues en su computador, ¿no? Entonces vamos a ponerle el nombre pues... Mm, corte. Imagen de corte. Imagen de corte. imagen de corte y la escala, bueno en este caso como no es un dibujo de AutoCAD ni nada, pues, pero se puede generar uno a uno bueno, sería ilógico dejémoslo uno 100 porque ya digamos en el caso de que se podría decir que eh, se podría decir que la imagen se podría rescalar para Aquí están las imágenes que, quedan, que tengo en el proyecto. Se podría decir que uno podría rescatar una imagen aquí, pero pues igual, para eso existen otras cosas, Photoshop, GIMP, eh, otros programas. Entonces le damos a insertar imagen y ponemos section, que es esta. Bueno, eso se le puede... Bueno, ahí. y mm, listo, lo insertamos. Porque, por ejemplo, si uno la puede editar y quitarle este error, y todo, ¿no? Pero igual está, está bien. Entonces, listo, ya queda la imagen referenciada como una vista draft, borrador. Y la podemos insertar en, en hojas de proyecto. Si uno la crea y la inserta como insertar cualquier plano, ¿no? Aquí ya está. Listo, entonces esta, esta imagen le queda referencia a uno para guiarse sobre el modelo, sobre cosas de dibujo, en este caso es un corte, entonces uno ya la cierra y en caso de que las quiera abrir, pues las abre acá, imagen de corte, imagen de perspectiva. Se le puede cambiar el nombre, por ejemplo aquí, imagen de perspectiva para que me quede referenciado siempre en orden porque si no se van a confundir y van a volverse locos <laughs> y esa no es la idea y listo terminamos este video y salimos